Tipou les gens, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui a énormément retardé euh, ma conscience d'être une femme et du coup énormément retardé euh, tout ce qui a été transition. Euh, et cette chose, c'est le déni. Je m'explique. Euh, pendant longtemps, avec toute la représentation que j'avais des personnes trans, et plus spécifiquement des femmes trans, c'était quelque chose qui non seulement donnait pas envie, mais en plus donnait une image soit de quelque chose d'impossible ou de très virtuel, euh, comme par exemple les meufs trans qu'on voyait dans le porno, soit euh, de quelque chose de beaucoup plus euh, ancré dans un réel qui faisait peur, à savoir toutes les images un petit peu de déchéance sociale que véhiculaient les médias, en sachant que du coup, on te fait souvent assez comprendre en tant que trans, que si tu transitionnes, euh, il risque d'y avoir qu'un seul job de possible pour toi, et c'est un job de travailleuse du sexe. Euh, souvent qu'on ne présente pas dans des termes euh, comme ça. Et ça, c'est toute une image sociale au final qui nous est insufflée par euh, les médias, par la société, par les commentaires des gens, parce qu'il y a énormément de gens qui n'y connaissent rien et qui vont quand même te donner leur avis, qu'ils pensent tout à fait ancrés dans une réalité qu'ils connaissent, etc. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'ai fait du travail du sexe. n'en ai pas fait beaucoup, j'ai jamais fait le trottoir, non pas que je trouve qu'il y ait quoi que ce soit de dégradant à le faire, mais c'est une réalité que moi j'ai pas vécue. Mais ça a été plus tard, ça a été quand euh, je m'étais enfin approprié mon genre et qu'il fallait que je mange parce que, parce que je me considérais comme une employable. C'est pas nécessairement que je l'étais, mais je me considérais comme une employable. Sans vouloir, euh, ceci dit, mettre des euphémismes sur la situation dramatique qu'est euh, le fait d'employer des personnes trans en France aujourd'hui. Je veux dire, il y a une discrimination à l'embauche qui est juste énorme j'ai beaucoup dévié, mais ce que je voulais dire, c'est que tout cet imaginaire, euh, tout cet imaginaire, au final, un petit peu euh, bah, monstrueux, en fait, qu'on met sur les femmes trans. On te dit vraiment que tu vas, tu vas être un monstre, tu vas ressembler à rien, personne ne va t'aimer, etc., etc., etc. Et, euh, et ça, c'est très, très ancré. Ça l'est peut-être moins pour les générations qui pensent à transitionner maintenant. Ça l'est peut-être moins. Mais quand moi je l'ai fait, c'était vraiment un imaginaire qui était très très présent. Et, euh, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps avant de mettre les mots femme trans sur ma condition. Parce que dans mon sens, c'était le pire truc qui existait au monde. Tu, tu pouvais pas être pire qu'une femme trans. Une femme trans, c'était vraiment le, truc que personne ne veut être, que, que, personne n'a... Enfin voilà, c'était vraiment... Vraiment, c'était quelque chose de monstrueux en fait. Tu devenais une bête de foire. Euh, ce qui n'est pas le cas du tout, mais c'était l'imaginaire que j'en avais. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé par une période d'errance où, bah, genre, le côté féminin en moi essayait de ressortir, euh, rué un petit peu dans les brancards, dans dans toute ma construction, dans toute ma sociabilité, etc. Euh, je vous renvoie à l'épisode 1, qui certes a une qualité de son pourri, mais il y a des sous-titres où je dis comment je me suis rendu compte que j'étais une femme trans. Mais euh, voilà, c'est passé par des années de euh, remise en question, de non, je je suis pas une femme, je suis un mec travesti, je suis gender fluid, je suis... Tout était bon pour ne pas mettre le mot femme trans dessus. Parce que ça aurait été accepter un réel terrifiant. Au final, moi, quand j'ai transitionné, je suis parti du principe que je devenais inemployable. Euh, je suis parti du principe que les gens me regarderaient comme un monstre. Et je suis parti du principe que personne ne pourrait m'aimer, en fait, en tant que femme trans. Personne ne me draguerait jamais en tant que femme. Personne n'essaierait jamais de me séduire en tant que femme, personne ne tomberait amoureuse de moi en tant que femme. Et tout ça, je me suis senti obligé de l'accepter parce que le poids du placard, il était devenu juste trop lourd en fait. Faire semblant d'être un mec, c'était juste plus possible. Et, euh, et voilà, du coup je partage un petit peu un ressenti parce que je pense que ce déni en fait, qui nous fait retarder la transition, qui nous fait passer par des étapes euh, intermédiaire, etc. Ce qui n'est pas grave du tout. Je dirais, explorer, tâtonner, c'est complètement ok. Mais, faut savoir qu'il y a énormément de choses qui sont liées à un imaginaire, et qui sont liées à un imaginaire qui n'est pas réel, en fait. Parce que, même si j'ai très conscience de, en tant que femme trans par rapport à d'autres femmes trans, j'ai énormément de privilèges au compte desquels on peut compter notamment le cispassing, le fait que je suis blanche, le fait que j'ai eu un certain type d'éducation, etc. Mais malgré tout, il y a énormément de choses qu'on se représente en mode on va plus avoir de vie sociale, on va être complètement coupé, etc., etc., etc., qui sont juste des choses fausses en fait. Parce que dans le pire des cas, il y aura toujours la communauté queer, en fait, qui sera là. Et quand je dis communauté queer, je veux dire communauté LGBT, mais pas transphobe. <laughs> dans, ce cadre-là. C'est pas une définition propre, mais c'est comme ça que je l'entendais quand, quand je l'ai dit. Et il y aura toutes ces personnes qui sont vachement chouettes, qui s'épaulent, qui se donnent des astuces, etc. Et tout ça pour dire qu'au final, eh bien, on n'est pas seul. Et avoir peur de se retrouver complètement isolé, de ne plus avoir personne avec qui relationner, etc., c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'on est là, on est toutes et tous ensemble là pour nous. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo sur le, déni depuis longtemps. Et, euh, et il y aura la suite de cette vidéo qui arrivera bientôt et que j'ai intitulé « Le doute, le retour de la revanche du déni ». Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Euh, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez me soutenir, il y a tout un tas de liens dans la description pour genre regarder des pubs ou me donner des sous ou acheter plein de goodies chouettes. En parlant de goodies, il y a des trucs hyper sympas, je suis hyper excité à l'idée de les sortir, mais bon, c'est pas encore prêt, etc. Mais voilà, ça va venir, donc euh, voilà. Et euh, voilà. Et on se voit à l'existence inter si vous y allez. Des bisous